hola hola hola uh, namhlanje senza ibhena elula nje yabo um ah, awuthatha ama-tactics or uthathe yona uyi-edithe indlela yakho uyisebenzise la uzodawulida khona its www.vatinvec.com la uzothola khona ama-files akhona uma ufuna i-full vision search vatinvec ku-youtube uzoyithola uyibuke uyenze indlela yakho yabo download kube mnandi moja sengiyaphuma out